Saluton, cae bonvenon al nia hodiaua medito. Hodiau mi volas mediti cun vi pri letero sendita al doctoro Louis Couturat, tre fama pro Ido, facte. Cae citiu letero esti sendita la 13 de januaro 1907 ciam ec estigis la delegatio. Tomi estas ie pagio quartcent quartec uno. Cae Zamenhof scribas al cutura uh, la ienon. Cara signoro, cun mal gioio mi legis vian letteron pri la obstina oppositio, Cion faras al vi celcai el la plei gravae esperantistoi. Tamen, mi estas al vi tre danca por via detara letero, char gi clarigis al mi calca in circunstanzoin, ciuin mi antaue ne attentis. Viscias, che mi mem estis absoluta amico de vi entrepreno, quancam mine esperis de gi ian gravan resultaton, cian vi de gi esperas sed tra leginte cae pripensinte atente vian letteron, mi venis alla convinco che la opposiziuloi estas ne tutte malpravai. Bonega estas la principio audiatur et altera pars. Oni ancau auscultu la alien parton en, la, en latino. Do, poste estas mi diru, la historia in. Estas la historia i detaloi per tio. Sed, cial mi volis electi un uh, malfermon de grava longa lettero? Char, pardono, mi devi changi locon pro bruo. La naibaroi estas uh, laborantai en la domo. Do, mi estes diranta che facile oni povas oni capablas facte facile oni capablas diri al amico scribe per lettero che oni ne estas plu en accordo pri grava fero sed oni devas fare tion quel foie en la vivo kai oni besonas curagion per tio kai mi shatas la strategion de Zamenhof. Tu li diras che li esas malgioia. Unue, la rigi la senton. Poste, li dankas pro la sincerezzo kai la inform ricezzo la amico. Kai clarigas, Zamenhof la fonton de la malaccordo. Do la la fonto estas pri diversa espero i fakte. Kutura esperis multe obteni multon per la delegazio. Dum Zamenhof ne, Zamenhof ne fidis je uh, eh, scolano e kai faculo fakte. Ne troppo kai vidite per eh, poste i lensoi li pravis kai do li finas per tiu latinajo kiu la mi estas anka o grava char li vere auscultis sen antau iujoi la lian parton, cae poste li ium changis ideon cae perspectivon. Cae ancautio, lau mi, besonas curagion por tion fari. Oni besonas curagi. Esas cien facile laudi iun, sed diri per precisa e circostanzoi do ne mochi sed clarigi attente detale kai circostanze do ne attacchi la homon sed clarigi la chialo in della raison maniero estas tre grave kai tre mal facile kai mi pensas ke mult foje ni ne faras tion kai de zamenhof ni povas lerni fare tion pli atente kai pli hom ame do kien cio por hodiau mi dankas vin pro vi atento kiel ciam Compreneble, cae se vi estas eh, subtenantoi, cae se vi ne estas subtenantoi, estas manieroi por reagi cae commenti, subtenantoi reagas, cae mi tradancas pro tio. Ne subtenantoi eble ili iom timas, oh, mi ne pagas do, mi ne povas commenti, ne. Vi povas commenti, compreneble, ciam vi iam spectis la mediton, la videon, do, tio, necessas tri tagoin, sed vi ciam estas bonvenai. Do, gis morgau, cae antauen, sen fine.